હે ભગવાન ઓરે ભગવાને હા કઈ રીતે ભારી પણ હવે શું કરું ત્યાં તો કોઈનું કામ આવે નહીં એ મારા રામ મારા તા રૂંગા બંધ નથી થતા મારે શું કરવું આમાં બિસાડી કેવી નવ સાંદરી હજી પાંત્રીસ હજાર દીધા નથી દેવાની દિવાળીએ વાત છે તરતા પાડો આવીને વયો રૂંગા નથી ચૂકાતા મારા તા કોણ રડતું રડતું આવે છે મારી પૂરી નો પાડો મારી ભગરી નો પાડો પાડો તું રડવા મને હું કેતી તમે બે સાની રહી જા હા તો પાડે આથી તમે કયો છો સાની રહી જાવ લ્યો બીજું હું અમે કાલે ઘરેથી નીકળી તો અર્જન બાપા આવ્યા ને કહેતા કે પાડો મરી ગયો છે કડવી નો કે અરે મારા પાડાની તો હું વાત કરવી બેન જૈન જૈનમોન ઈ ભેગો બે શ્વાસ માર્યા <gasps> પછી જીભ બારી નીકળી ગઈ બેન બિસાડો એવો પાડો હતો માય ઉપર ઉતરો તો ટીલારો પાડો હતો મારા પાડા ની તા વાત કરો હો વાત કરો મારા પાડે તા મને રંજાર કરી બેન પાંત્રીસ હજાર બાકી છે મારે બે હું દોવા દે બેન ભેંસ ચડવા નથી દેતી આ સરી હાથ નથી નાખવા દેતી મારે શું કરવું તું કે બેન ઇન્જેક્શન ની ટ્રાય મારી હતો હે ઇન્જેક્શન મારીને દવા બેઠા તો ઇન્જેક્શન ની પછી હેવાય થઈ જાય તો કાયમ ઇન્જેક્શન દેવા ને એ બેન એવું થયું બધું મારે તો હું વાત કર્યું મારા તે દીના રૂંગા નથી હુકાતા અમને ખબર છે હા ગતા ગંગા જમના આંખ માંથી વયા જાય તારા બેન તું રડતી સાલી રે તું રડમાં તું રડે તો પછી અમને રોવું આવે બેન હું કરું એક તો ચાર વર્ષ થયા છે ને ભગવાન ચાર વર્ષ થયા પાડી આવતી આખેર માન પાડો આવ્યો તાકતા બેન પાડો લઈ લીધો મારે શું કરું એક પાડી તો હું તમારે ત્યાંથી નથી લઈ ગઈ ધામલીના વેલો હારો છે વેલો હારો છે પાંચ લીટર હાઈજીન પાંચ લીટર હવાઈ બેન મારે આટલું દૂધ અટાણ આસરમાં હાથ નથી નાખવા દેતી તો બેન અવતારે એનું કંઈક કરવું જ પડશે કે ભેંસ વેસી નાખીશ વેસવાનું હું નામ લે તો બેન માર પાડા મારી ભીમ વેસાવી હે ભગવાન પાડો હણ ના પાડા કા પાડો હણ ની ભીમ હું લઈ લેવી ત્યું મારો પાડો હું લીધો બસ બસ બસ મને કૂટવા દે આઘી રે મને કૂટવા દે મારું રદો મોકરો કરવા દે એ ભગવાન પાડો નો પાડો કે પાડો ની ભીહ લઈ લેવી હતી મારો પાડો મારો પાડો ભીહ મરી જાય તો અમારે શું છે અમારા છોકરાને અમારા છોકરાને શું એવું કરે છે આથી વાંધો ને ત્રીજા પાડા વાળાનું કહી દવાય એ ત્રીજા પાડા વાળાનો પાડો કે ભીહ લઈ લેવી મારો પાડો હું લઈ લીધો એ તમે બે હું મારા વગોડા કરો આ તે હાર માર હજી તને હક નથી થતું તાર પાડો ગયો તો જીભડી તો એવી ને એવી જ હાલત તારી જીબડી હું હવે મારો તો વાત જા મારું તો નિંદર નથી આવતી માર ઘરે કોરિયો નથી વગરતો કાલ તાર ભાઈ મનસુરિયમ લઈ આવે ઈ માર ઘરે થી કાકડી વૈદવી નહીં કા એનો પાડો અત્યારે કેવી રોવા દે તે દિવસ ખબર છે ને માર પાડીને મેં વેચી કેવી રાજી થતી હતી હવે ખબર પડી ને અમાર ગાય ને વાસડો મરી ગયો તો તે કેવે વગોણા કર્યા હતા હું વગોણા કર્યા હતા કર્યા હતા બધે કે હારું કે લાગ મારા ઘા ઉપર તમે મીઠું સાટવા આવ્યું કરકરાના નામે મારું ખબર છે મારા વાગોડા ના અમે તો તારું મોઢે સાવ અમને ખબર પડી ને કે અલ્પા આવીએ એમ નહીં ઈ મારો મારો તારા હાડલે લઈને તોય આના લખણ લગ જાતા પાડો મરી ગયો એ પાડાનું નામ લે માં તો મારો રધો હે બીજું બધું તો ઠીક રંભી ડોહીન આની તીન પાડી આવી છે લગભગ બધું સમણા દૂધનું ન્યાથી પચાસ રૂપિયા લીટર હું તો હજી તારે ને બંધ તો પાડો મરી ગયો સાનો મોની રે રડાવ્યા રડાવ થામાં કયું ની મારી સતી હાવ જતા ના એ કે દૂધ મારા હવે બાજુ વાળા દૂધ લેતા ને તમારે ત્યાંથી હા એ કે દૂધ સારું બહુ આવે છે કડવી ત્યાંથી કે ખોટી ના હે આન પેલા મેં લગુ બંધો પાણી નાખીને મને દેતી હતી તો એમાં તો એની પેલા આને ઓલા બાજુ વાળા હતા કે કામ ખામ તારી માના હમ ખામ કોઈ દી મેં પાણી છાટો નાખ્યો મારી માના હું ખાઉં તો તારી માના ને કે મારી માના થોડા ખાવ પાણી નાખી ના દેતી હું વિસ્તરણ જ નાખતી કઈ કઈ છે ને દૂધ લેવા આવતા ને તઈ હે ને અડધું દૂધ ને અડધું પાણી દે લખણ ખોટી ની કુંડામાં ભરીને બગડા બગડા નાખતી એમાં હવે સાનું મુની રે કાટતી તો 2 લીટર ને પણ 5 લીટર નું કહેશે ખોટી ની પાડો વયો ગયો પાપ કરે મારો પાડો સાની રહી જાઉં તું કેસો ને એટલે હું સાની રહી જાઉં તું માર હા પાડો ખણ રહી ઈ તો ખબર એટલે હવે બીજું બાજુ ઠીક રમફી ડોહીન કહી હું અહીંયા થી દૂધ લઈ પણ હોડી થઈ જાય તો અહીં ભીને હું ઈ મોરી કોઈ દૂધ ના ખાઉં અમે એવી લપમાં નથી પડવાનું તાર જોતું તું કઈ તાર પરખે કરીએ તને હું ઈમાં ના આને નો કરતી હો આ પાછો દૂધના પૈસા ન દે ચાડે લગવાના આ ઓનાય હજી બાકી હવે હાલતી ની થા ભૂતના પેટની તું ભૂતના પેટની હવે હાલી નીકળી તે અહીંયા પેલા લગુબાઈ ધૂતું હતી ઓલી કહેતી હતી પૈસા હજી ન થાય પા ઓય ડેરી વાળા ને ન દીધા એને જ મરી ગયા દેવા નથી હું ડેરી વાળાનું ક્યાં કરે તારે ખર ની ગુણું નથી ખર હારી હારી ને ની બા બુસ માર્યું છે આની એ બુસ ના પેટ ની કઈ થોડી કઈ હુઈ છે ખર ની ગુરી હું સોરી લઈ આવ્યું હાલી નીકળી પડી મારા વાગોડા કરો એમ નહીં તો ખરની ગુણ્યું નોત લઈ આવી એ ખરની ગુણ્યું તો લઈ આવી હતી પણ તઈ હે ને હજી ભી વિયાણા ઉપર હતી ને તે મેં વાત રાખી હતી કે વિયા હે ને એ દૂધના પૈસામાં તને પૈસા આ તો દઈ દે હવે પણ વિયાણી તા મારો પાડો વયો ગયો પાડો વયો ગયો દૂધ વયો ગયું હે પણ નથી આ સરી હાથ નાખવા દેતી આ તો એ તારે જોવાનું ને તારે તેને ખર પૈસા તો દેવા પડે તારે ને હું તો આજ બેન વિયાણી ની ભેગી વિચાર કરતી હતી હું કહું આજ તાંકો ભીમિયાની છે ને તાંકો બરી કા પેડા ખરીને ખાઈ ખોટીના પેટની છે ત્રણ થી ચાર વાર ભેમિયાની કોઈ દી એટલું તમને ટીપું બરીનું કે કઈ મોકલું દૂધ એનું કે છે એનું જીભ તો હળાક જ ના ના કોઈને હું દેતી બેતી નથી ખોટી નજરું લાગી જાય ભીમ મારી તારી નવ સાંદરી 35000 રૂપિયાની ભીમ કોઈને નથી દેતી એટલે પાડો મરી ગયો છે લખણ ખોટી એ ભગવાન મારો પાડો વયો ગયો ભગવાન મારા મારો પાડો લઈ લીધો એ કઈ સાન્યું નથી રાખતી મરી ગયું મજા આવતી રડે હવે હું રડવા નથી મારા બાપ ના હમ સમજો રડું તો સાની રાખી રાખી થાકી ગયો તાર સાની રોટલે હું તાર ઢેકણા તાણા કરે આપણે બે બેહીએ ઘડીક વાર કા બીજું હું બે હું નથી જા સાપી હોય તો કઈ સાપી હોય તો દૂધ છે દૂધ પણ તાર ઘેરથી લેતી જ ધોડી જા તાર ક્યાં સેટું ના રે ના હું કઈ ન લેવા જાઉં એમ નહીં એમ કે દૂધ તાર તારે પાવું જોઈએ ખરખરા કરવા આવી ને આ ખાલી કોગરા કરાવે બિન પાણી ના નહીં ભૂત ના પેટ ખરખરા ભૂત ના પેટ ની તો તું બરક આવી ને ગઈર્યું બે કારા મોઢા લઈને તમારા નીકળી જાવ મને રડાવા આવી છે મને ખબર કાઈ રડાવા નથી થાવી અમે તો તારું હયું મોકરું થાય ઈ હાટું થઈને આવી હયું મોકરું થાય ખાઈ ગયું માં સાટી કૂટા કૂટા માં ધમણ ઉપડાવી દીધી મરી ગયું તમને હરખ છે કૂટવાનો પાડા મરી જાય વાહ કૂટે એટલે તમે બે આવી તો ના આવી હોલી બધી આવી ઓલા પાડા વાળી પાંચમી હેરી થી કૂટતી કૂટતી આવી મારા પાડા નું અવડું દુઃખ છે લખણ ખોટી ની જઈ છે ઓલી હોય છે લખણ ખોટી ની કઈ નથી આવે હું તને કહું કે આને ત્યાં નતું આવું પણ આ ભમરાડી આ મને લઈને આવી આ તો આપણને એમ છે કે આપણી બેન પણ છે ને એટલે જે પ્રાણ ને આવા એમ નથી હું આની આવા મન હવે આવા કારા ખાડલા માગી માગી પહેરીને આવી સાની લાલસે આવી તે ભૂખના પેટ તારી જેમ નથી માગી માગી બધું કરી અમારા અમારા ઘરના હે ઘરના હું ખબર છે ને આ હું એટલે હાડલા નો હોય ના ના હાલી હું નીકળી હેલી તો મને ક્યાં દૂધ નું લગવું તા કરાવ દેજે લગવું તો છે પણ તને ન તને દૂધ ન ફાવે તું બધેથી લીટર લીટર લઈને બે બે દી લઈને પાછી ન જાય પાછી લેવા આનું કઈ ન કરે હપેતરું મેં તને ના પાડી હતી ઈ પાછો રંભીડો હી છે ના હા ઈ છે આ બધી લખણ ખોટી આ બધી પાણા પસાડા જેવી રંભીડો હી ની છોકરી હમણાં કોકને લઈને ગઈ તી ઈનો હું તી કે પાડા વાહે હું તા ભૂલી ગઈ તા પૂછતા ઈ ઓલો હતો ને ઓલો બાજુન ગામ વાળો ના રે એ આવે બાજુન ગામ વાળા રણમલિયા તોરો હતો હવે ઈ નતો ને ઓલી વાડિયા ભાગી નતું રાખ્યું ઓલા વાંગા આમથી નતા આવ્યા ખબર હોય તો એટલે ભાગી આયરે ભાગીને વઈ ગઈ ઈ વાંગા આયરે ભાગી ગઈ ને હવે તો હાવ દુખી દુખી ડાળિયા છે હાવ એટલે હાવ કેવું છે બિચારી એવી તો લાગણી હોય જોયા જાય વગર ભાગી જાય ને બાપના નાક કપાવે ને એને તો એવું જ ખાવું જોઈએ કપા ઉતારવા જાય હું તો એમ કહું ખાવા ધાન ના જડે બાપના બેન એને વિચારતા કરીને બાપનો આત્મો કેવો દુખી થયો હોય હાલી નીકળ્યું છે ભાગી જાય તાની ખબર હતી કે છોકરી ભાગી જવાની પણ હું બેન કોઈને વાત ના કરું હું એવી એવી હું પેટમાં જ વાત રાખું તું મને કઈક વાત કહી દે એટલે હું પેટમાં રાખું કોઈની છોકરીને ભાગોડા ના કરું હવે ખોટીની તું જ મને કહેતી હતી ડેરીએ કઈ બી કહેતી હતી કાં તે દિયો છે આખા ગામમાં વાગોડી તને કહું હમણાં પરમદી હું એને લઈને ધ્યાન રાખવાનું બહુ ભાઈરે નજર ની બહુ ભાઈરે નજર છે હાય હાય હા એવી તને નથી ખબર મેં બેન ભેહગર લઈ ગયો હું કહું વડી ઉંમરના તેમ તેમ જોતા ખરો મેં તો હજી આ કટલા દી મેં નવ મહિના માથે આટલી લઈ ગઈ હું કેટલાક દી કાઢી હું આજ એને બતાવવા એક દી અમારને પેલા સાહી લેવા આવતી ને જેવી સાહી લેવા આવી ને બીજો દી ભેહે જે બહુ ઘડા ઘા કર્યો ને પાટા પાટી પાટા પાટી દિન મેં તો એના ઘેર આવવાનું બંધ કરી દીધું તાર પાડા નહીં એટલે જ જો તાર પાડો યો માં મારો પાડો હું તાર પમીનો હાથે ભવ હારું ના થાય ક્યાં કમો થાય ભમરારીનો યો ભગવાન મારો પાડો મારો પાડો મે મારી બેન હાથ નથી નાખવા દેતી નકર કાંતા ઠીક બીજું બસ તા ઠીક તાર ઘરવાળો કાલમાં ઓલી તાર ઉપર જુગાર રમવા ગયો તો પકડાણો તો ના રે ના મારો ઘરવાળો પકડાય એ મારો ઘરવાળો ન હોય સાચી વાત છે તારો ઘરવાળો તારું શીખવાડેલું હોય એટલે ના પકડાય બાકી રમે ઈ નક્કી છે રમે ઈ પણ એને તો રમે ને તો એને પાસે કોન્ટેક હોય ગમે એ ફોન કરી દે કે મારે રમે છે પોલીસ વાળા આવી મરથી જ ફોન આવી જાય મારા ઘરવાળાને તો તાર ઘરવાળાને શું કહેવાય કેવું ના પડે કેમ કે એની માં એવી હતી ને એટલે કેટલાક માં દેવાની છે જો પાંત્રીસ હજાર ની આવી હતી અને સો વર્ષ હાઈસવી એટલે પાંત્રી ને પાંચ બીજા એટલે સાલી ને સાલી ને સો બીજા એટલે સેતાલી હજાર ના દેવી એટલે સેતાલી હજાર માં એટલે દોવા દે કે દોવા દે ને તો એને નાનું છે કઈ હે પાડેડું બાડેડું કઈ છે કે હવે આ પાડો મરી ગયો ઈ ભેંગ ની વાત કરું હવે આ લખણ ખોટી આ મને ઈ ભરાવે છે જોતો ખોરી હા ઓલી દોવા દેતી નથી પાડા વગર આખડી કહેતી કે દોવા નથી દેતી એવું કઈ ના હોય તો તારા થારા હોય તો તારા નસીબ માં દૂધ હોય તને દોવાઈ દે હા હા જોતો ખોરી દોવા દે હા એવું તે બધું જોતી હોય ને આપણે પધરાવી દઈએ આ ઓસી ની નથી જોતી હોય ને તો પિસ્તાલીસ હજાર રૂપિયા બેન પણ તો મૂકી દે પિસ્તાલીસ હજાર દઈ જાજે ભેંગ પડી જાજે તારી નથી જોતી હું તો ગમે ને લઈ આવું પચાસ હજાર રૂપિયા દઈ ને હા હવે વેતી ની ઉઠાવ હાલો મારે કામ છે ભણો તમારે જેવી પાંચ કાયમ રડવા વાળી રાખી અહીંયા અને તું કહ્યું નહીં કેસો દૂધ આમ ને દૂધ ઓલું ઢીકણું પૂછું ઉપાધિ કાઢ માં ભીને ભલે વાહલા પગે બાંધવા પડે ને આગલા પગે ડામડી દેવી પડે ભીંસતા હું દોવાની અને એવો બધો હે ને મારો એક દેરેસ પીએ એવું બધું લાખે ને તો એને માથે હે ને કારી ધાબરી નાખીને એને પાડો કરી બાકી તને ખબર છે આ કડવી કોઈને મૂકે નહીં માણા નહીં મૂકે આ રખણ ખોટી બાપા હવે હાલવામાં તમારે જેમ જેમ વાતું કરજો જાવ અને ભાગ્ય ભાગ્ય આનું તો કઈ આવેલું નહીં અને ધ્યાન રાખજો મારા સંપલ એકાથી પહેરી ના જાવ સોરના પેટની અમારે એવી ભૂખ ન થઈ રહી તું સોરના પેટની છે મને હાલવા મન ન કર આપણે એક દહીંને તો લમડું ફરી જાહે એક તો પહેલી વાર ભીમવેણ બિસાડી એનોય પાડો ભગવાન લઈ લીધો હું ઓલા ભાવમાં કહી રહ્યા ઊભી તાસ્તે હોકની એક તો એને મોઢા સામું ભી સામું જોઈ લો ને એટલે મને રૂંગા ચાલુ થઈ જાય હું જાણું બાપા તારી વેદના હું જાણું છું હું સમજું છું તને કે તાર પાડો વયો રહ્યો પણ શું કરું લે અહીંયા મારું તો હાલે નહીં નકર હું એ ના જવા દઉં તાર પાડાને આ એમ ગાંઘરમાં થોડું ઓય ભગવાન ઓય ભગવાન કેવી પણ તું હું રોયા રોય થઈ છો પણ રડવું તો આવે ને એમની નેકરી રડે છે રડે છે પાડો મરી ગયો કઈ માણા નથી મરી ગયું પાડો મારે એને માણસ જેવો જતો રોય રોય ને આ જોતો ખોરું ડાસું થઈ ગયું તારું આખો દી રેડા કરીને આ છે ને ભેહ માં ભેહ નો પાડો મારો મેં ના થાનો છે ઈ કા ચાર વાગ્યા ને આજે સવારે તો મેં એને કીધું કે તમે બે ભેહ ઉપર માં બેહો માં ભેહ ગાયપડી છે ભેહ ગાયપડી આખો દી ભેહ ઉપર બેઠા ને એમાં જ જાણી પાડો મરી ગયો આ વાત કરીને બેસજો તો અહીંયા આવીને ગુડાતું નથી તમારાથી મને હાલી નીકળા સોતી હવે ક્યાં પડખે સડવા દે છે એમ ભૂરાઈ થઈ ગઈ છે અને પાડા વિના ક્યાં દોવા દે ઓહો તો તો એક ટાણાનું પાંચ લીટર બે ટાણાનું દસ લીટર દૂધે ગયું તો હવે શું કરશું દૂધ એમ થોડું દૂધ તો બે દિન તો દૂધ બારી જાય તો અટાણે તો શું કરવું એક કામ કરો ને હા પડખેવાળાને ઓલા વીંજીમાં પાડો લઈ આવી તો એને હમણાં પી વિયાણી અરે એને પાડો નથી બીજું પારું જોઈ ની ક્યાંક ભડકે ને બીજા એમાંય તમે ગોતવા જાવ એમાંય તમે હાસા છો હું તને શું કહું હા કે કોકનો પાડો અટાણે ક્યાંય માગવા જવાય તાણે ખરે તાણે અને આ ઉમે શું કામનો છે તમે પાડો થઈ જાવ ને આને આપણે એ પછી વડો પાડો લાગે 100 વર્ષનો પાડો તું થઈ જા તું ઝીણકો ખબર પડી જાય ખબર પડી જાય આને છે ને આને એક કામ કર આને કાળો ધાબરો ઓઢા જ નહીં અને માથે નાખ દે અને ચાર પૈકી ઉભો નાખ દે હું બે પા ઉભું આની માથે હાથ ફેર ઓલો કાળો થાબડો તમાર માનો પડ્યો છે અહીંયા ખાટલા ઉપર કાળો થાબડો ઓટાની જો ભી દોવા જાય ને તો આપણે મેળ આવી જાય ભેં દોવા દે બે ટાઈમ આનું શું કામ છે હવાર હાન તાને તારે પાડો બનાવી નાખો હું બે ટાઈમ પાડો બની રહું ને હા તો અમે તો આ લાખે તાજી રિયાણી હોય ને એવો પાડો લઈ આવો તમ તમારે ધાબરો ધાબરો ધાબરો લઈ આવો ચા અને તું છે ને આમળો આય તારે હે ને ભી વગર કોઈ કરવાનું નહીં ખાલી જો આમ કરીને બેસવાનું એને મારે તો ત્યાર પગ મારે બારે નહીં પાટું બાટું મારે તો નહીં મારે તું છે ને એ રેવા દે તું બોકડું અને ટોપડી લઈને બે પાડો આને હું બનાવી દઉં કાયદેસર નો હા તો પાડો બનાવ હું જાઉં છું બોકેડ ઈ તો હું દોવા ગઈ હતી હવે ઓય ભગવાન એને તું શાર પૈકી રે Oh no! લાગે હો પણ પાડા જેવો જ લાગે તો ઝીંકડા ઝીંકાકડા પાડા જેવો હટવું છે ને આ ભાંભરતા ખરો જરા એ એમને હરખું ભાંભર વાળી ભડકે આમ જરી ઝીણો આ બોસ આ તારા એ બીજું બધું તો ઘોયરું આ તારા પાડા ને તો એક્શન ના બૂટે ફેશન વાળો પાડો જો સાનમુના રહ્યો હવે તમે શું ઠેકડી કર હવે ભી વગેરે નાખવો હોય ને એ જારા ઉભો રે પણ Oh no! ટોપડી લઈ લે તું ટોપડી લઈ લે ઉભા રહેજો ઉલારશે બુલારશે નહીં ને નહીં નહીં નહીં ધ્યાન રાખજો જો જો જો હું કેતી હતી આ રહ્યો પાડો આ પાડો આ પાડો આ પાડો એ તમારી માં પૂરી લખણવતી છે આ પાડો એને ખબર પડે છે